E aí, Extremers, neste extremo tutorial, irei ensiná-los a fazer o Sonic. Sonic é um movimento muito recomendado, principalmente para aqueles que estão iniciando, porque dominando o Sonic você vai abrir portas para aprender muitas outras técnicas que se baseiam nessa técnica, que é o Sonic. Vamos lá? Primeiras características do Sonic. Sonic é um movimento que você troca da posição é, 23 para a posição 12 ou da posição 34 para a posição 23. Você pode começar na posição 23 ou na posição 34. E se você não está entendendo esses números, os dedos são numerados como 1, 2, 3 e 4. E esse aqui é o T, de thumb, que significa polegar em inglês. Se a caneta está entre o dedo 1 e 2, a gente fala posição 12. Se está entre o 2 e 3, posição 23. E se está entre o 3 e 4, 34. O Sonic ou começa na posição 34 ou começa na posição 23 e você vai mover da posição inferior para a posição superior. Eu vou mostrar aqui o Sonic da posição 23 e mandar para a posição 12. Este é o Sonic. E veja que uma outra característica do Sonic é que a ponta sempre vai estar tá posicionada no mesmo sentido. Você faz o Sonic e a ponta sempre vai estar tá desse sentido. A caneta não muda de posição. Diferente do Finger Pass que ele dá um giro de 180 graus. Mas o Sonic, ele dá um giro de 360 graus. Ok, como é que a gente vai fazer esse movimento? Que é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho difícil de entender mesmo, principalmente para quem está começando. Eu, quando estava treinando o Sonic, eu tive dificuldade em entender como é que, como é que raios ele gira e a ponta sempre mantém na mesma, no mesmo sentido. Eu vou explicar para vocês de, por duas etapas. Eu vou dividir o movimento em duas etapas, a troca de dedo e o giro. A troca de dedo é o seguinte, você vai começar primeiro na posição 23, eu recomendo você começar na posição 23 porque é a posição mais fácil. Posição 34 a gente vai ver daqui a pouquinho. Então coloque a caneta na posição 23, você vai descer a essa ponta aqui, desce essa ponta, assim, e você vai bater este lado da caneta atrás do dedo 1. Ok? Espero que eu esteja sendo claro para vocês. Você desce aqui, você vai bater, encostar na verdade, não é bater. E prender a caneta entre o dedo 1 e o dedo 3. O dedo 2 vai encolher, vai descer e pegar a caneta por baixo. Ok? Não tenta fazer assim o Sonic de uma vez. Primeiro tenta fazer a troca dos dedos. Vou, novamente, vou descer a ponta, essa ponta, vai descer, e essa ponta que está subindo eu vou encostar na parte de trás do dedo 1. Assim, eu vou prender a caneta entre o dedo 1 e o dedo 3 e você coloca o dedo aqui. Novamente, desce, coloca o dedo e troca de posição. Ok? Agora, se você fizer rápido, você vai pegar, começar a pegar o jeito para fazer o Sonic. Se você conseguiu fazer o Sonic, meus parabéns. Se você não conseguiu, não tem problema. Ainda tem a segunda etapa que vocês têm que dominar, que é o giro. E existem duas maneiras de você pegar o giro. Eu vou ensinar a primeira maneira. A primeira maneira é posicionar a caneta assim. Pressionar com o dedo 2 para baixo. Você pressiona assim. Vai pressionando. Eu estou aplicando uma força. E o polegar está prendendo essa ponta. O polegar vai sair e você vai aproveitar esse impulso tá vendo? E a caneta vai fazer o primeiro giro. Se você não está conseguindo fazer o giro, tente fazer o seguinte, aplique força, quando a caneta, você soltar a ponta da caneta, quando essa ponta chegar aqui embaixo, você vai estender os dedos, deixar a mão reta, ok? Então, você veja que ela está meio torta, você desce, e quando ela chegar embaixo, você estende os dedos. Assim você vai conseguir fazer o primeiro giro. E esse exercício serve como fundamento para você conseguir fazer o charge, que é um outro movimento. Certo? Você pode aprender o charge através desse movimento. Mas estamos aqui para aprender o Sonic, então esquece o charge. Tá, se você não conseguiu fazer a volta ainda, existe outra técnica, um outro jeito de fazer. Você vai posicionar na posição 23, inclinar os dedos 90 graus da palma, sim? Você vai levantar essa ponta descer essa ponta e quando essa ponta estiver aqui embaixo, você estenda os dedos. É a mesma regrinha da primeira regra, só que você não usa o polegar. Você não vai depender do polegar. Desse jeito você vai começar a pegar impulso sem precisar do polegar. Então é legal você treinar desse jeito. Eu recomendo esse segundo método para vocês treinarem o Sonic ou Charge. Aqui, desce. Quando ela estiver assim, quase encostando no dedo mínimo, você estenda os dedos. E se você fizer isso rapidinho, você vai pegar o giro. Tá bom, agora vamos misturar o giro com a troca de dedo. Ok? Você vai fazer o giro e ao mesmo tempo trocar os dedos, aí você vai aprender a fazer o Sonic. Ok, você vai descer o dedo, quando o dedo chegar a encostar, quase encostar no dedo mínimo, você vai estender, e no momento que você estender, você vai fazer a troca de dedo. Conseguiram ver? Perceberam? Vou fazer novamente. Você vai descer e quando ela chegar lá embaixo, você vai trocar de dedo. Você vai bater o dedo, a parte de trás do dedo na caneta. Assim, ó, você desce, bate, bata e prenda entre o dedo indicador e o dedo 3. E o dedo 2 abaixo. Coloca aqui embaixo. Aqui novamente, desce, estenda e troca de dedo. Ok? Desce, estenda troca de dedo. Pode fazer isso devagarinho, faça devagar. Eu recomendo você fazer devagar para você ter a memória muscular, né? Você acostumar com o movimento, que nem andar de bicicleta. Você vai repetindo o movimento várias vezes. Quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. É o mesmo conceito, deixe sua mão memorizar, o seu cérebro memorizar a memória muscular, o posicionamento da mão, como, como você tem que fazer o movimento, ordem por ordem. Desce aqui, quando chegar aqui embaixo você estende e troca os dedos desce, estende, troca os dedos. Desce, estende, troca os dedos. E se você começar a fazer rápido, você já dominou o Sonic. Legal? Este é o Sonic. Agora eu vou espelhar o vídeo para os canhotos. Eu não esqueci dos canhotos. Então vamos lá. Na posição 23, você vai primeiro trocar os dedos. Não tente fazer o giro, não tente fazer o giro. Primeiro vamos aprender a troca dos dedos você vai descer aqui, devagarinho, descer. Você vai bater essa parte na parte de trás do dedo indicador, prender a caneta, o dedo 2 vai descer e vir por baixo da caneta. Ok? Na posição 23 a gente vai passar para a posição 12. Desça a caneta, coloque o dedo indicador, prenda a caneta entre o dedo indicador e dedo médio e coloque o dedo 2 desse jeito desce, coloca o indicador e o dedo 2 vem por baixo. Desce, indicador, dedo 2 vem por baixo. Ok? Agora vamos aprender o giro. Giro, primeiro método para aprender o giro. Prender assim, na mão, aplicar uma força com o dedo 2, polegar vai impedir com que a caneta, a ponta da caneta saia, polegar vai mover, você vai aproveitar o impulso e tentar fazer o giro. Tá, se você não conseguir pegar o giro desse jeito, existe o segundo método, que é posicionar na posição 23 a caneta, inclinar os dedos assim, 90 graus da palma, levantar a ponta, a ponta vai descer, e quando a ponta estiver para encostar o dedo mínimo, você estende os, dedos bem rápido. Então, você faz aqui, desce, estende os dedos. E se você ficar repetindo várias e várias vezes, você vai, veja que você vai começar a fazer a volta. Tá, agora você vai misturar a volta com a troca de dedo. Você vai trocar o dedo e ao mesmo tempo fazer o giro. Tá bom, você vai descer e quando o dedo estiver quase chegando no dedo mínimo, você vai estender. E no momento que você estender os dedos, você vai trocar. Você vai estender o dedo 1, vai prender com o dedo 3 a caneta, o dedo 2 vai vir aqui e você vai posicionar a caneta na posição 12. Eu vou repetir. Desce quando ponta estiver quase apontada para baixo, ou encostando no dedo mínimo, você estenda e troque os dedos. Tenta bater essa parte da caneta na parte de trás do dedo indicador e troque desse jeito. Eu espero que esteja sendo bem claro. Eu acredito que essa metodologia é a melhor metodologia para vocês aprenderem o Sonic. Ok? Então você vai descer. Quando chegar lá embaixo, você estender prender a caneta entre o dedo 1 1 e 3, o, o giro vai continuar e você vai colocar o dedo 2 embaixo. E se você ficar fazendo várias e várias vezes, você vai aprender a fazer o Sonic. Ok? Agora vou espelhar de volta. Ok, destros, vamos aprender a fazer o Sonic na posição 34 para a posição 23. Este Sonic. Esse aqui é um pouquinho difícil porque é difícil controlar a caneta com o dedo mínimo e anular. Eles são, são os dedos mais difíceis de controlar, principalmente para fazer o charge com esses dois dedos também é um pouquinho difícil. Mas a metodologia é igual. Da mesma forma que você faz aqui, você faz aqui embaixo. Você vai aplicar uma força na caneta, prender com o polegar, assim, aplique a força, você vai soltar, aproveitar o impulso, você vai fazer o giro. E no momento que você aponta chegar aqui embaixo, você vai estender os dedos e tentar fazer a troca. Ou seja, o dedo 2 vai meio que bater, a caneta vai bater na parte de trás do dedo 2, você vai prender a caneta entre o dedo 4 e o dedo 2 e colocar o dedo 3 embaixo. Fazer isso aqui, ó. você vai, coloca, prende as duas, coloca o dedo 3. Vai repetindo esse movimento até você começar a fazer a troca e você tenta aplicar, fazer o giro e ao mesmo tempo a troca de dedos. Ok? E esse aqui é o Sonic. Eu vou espelhar agora. Canhotos, vamos lá. Coloque aqui a caneta nessa posição, aplique a força com o dedo anular, prenda com o polegar, polegar sai, você aproveita esse impulso e quando a caneta estiver aqui embaixo, você bate essa parte de trás, a parte de trás do dedo 2 com, a, com, essa, com, esse, com esse lado da caneta, prenda e troque de dedo. Aqui, desce, prenda, troque de dedo. Desce, prende, troque de dedo. E você tenta aplicar isso com o giro. E esse aqui é o Sonic. Agora eu vou ensinar para vocês o Sonic Rise. Sonic Rise é basicamente a mistura desses dois Sonics, porém você faz um, uma transição contínua. Se você conseguir fazer Sonic Sonic, você conseguiu fazer o Sonic Rise. Meus parabéns, você aprendeu três movimentos e um tutorial. Legal? Este é o Sonic. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Por favor, poste nos comentários se você tiver alguma dúvida e dê um like no vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal da WorldXM. Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!